था वीडियो ग्रानी के बारे में तो मैंने अपनी चैनल बहुत बार बनाई पर बहुत बार डिलीट भी की तो कोई बात नहीं भूल जाते पुरानी चीज़ें तो चलो खेलते हैं ग्रानी चलिए पहली बार खेल रहा हूँ ओ ये कौन है कोई बुढ़िया बचो बचो बचो प्लीज ओ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा पहला वीडियो अगर पसंद आओ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एक लाइक तो बनता है बुढ़िया के लिए चलिए स्किप करते हैं इधर क्या है ओके कुछ है ठीक है रेंच कुछ होगा काम पर मैंने सुना इस गेम में शॉटगन भी होता है क्या हमें इसकी ज़रूरत है फिर बाद में देखेंगे पहले ओ मुझे कहीं से आवाज़ आ रही है कोई आ रहा है क्या ओके चलो नो प्रॉब्लम बाद में कंटिन्यू करते हैं ओके हैमर हैमर का क्या करेंगे अंडे फोड़ेंगे क्या आ! ओके चलो कहीं ना कहीं तो होगा जाना ओ oh, इधर कुछ है ये क्या है ओह oh, इधर एक पीस ऑफ पेंटिंग है ओ माय गॉड ये शायद नीचे लगती है ना मैंने देखा था कुछ था ना उधर फ्रेम जैसा चलो उधर ही देखते हैं उधर मत लगानी पड़ेगी चलो ठीक है ओ चिपक गया मुझे लगता है पूरे ढूंढना है फिर कुछ तो होगा हाँ खेलना है अभी खेलना है तब से तो कह रहा हूँ हाइड एंड सीख ओके इधर तो कुछ नहीं है और Oh shit, शोर Okay, शोर शोर sure. छुपना पड़ेगा इसको खोलो गिरानी आ रही है भाई ओके ये बुढ़िया आ चुकी है ओ भागो भागो भागो चलो भागो से जाते हैं कहा जाए कहा जाए ओ ये क्या जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पहुंच गए उधर कुछ है इस नोट पे क्या लिखा है ओके चलो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं ये क्या है इस पर कोई की है अरे हाँ चलो देखेंगे कहाँ लगेगी चलते रहते हैं चलते रहते हैं अबे खेलना है अभी तब तो कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं देखते स्पेशल की कहा लगती है ओके आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ठीक है ओह शॉर्ट गन का पास चलो पहले कहीं जाते हैं ढूंढने कुछ ये क्या भाई ओह कुछ से तो कटने वाले ठीक है लगता है कोई आ रहा है कोई तो आ रहा है भाई ठीक है ओ इधर कुछ है ये तो दबाने के ओके मुझे लगता है ग्रानी अंदर जा कुछ यही मौका है भागने का ओके चलो ओह शिट ठीक है इधर बाथरूम है इधर कुछ जरूरत नहीं भागा ओह अच्छा हम तो इधर पहले आए चलो फिर इधर देखते क्या है माँ को पल्ली ओके ये क्या है ओ, तो मुझे नहीं पता कि उधर से हम गिर भी सकते हैं तो कोई बात नहीं वो जो हमारे पास था वो तो अभी भी होगा हमारे चलिए फिर देखते हैं वो नीचे गिरा होगा हो सकता है ओह शिट बुढ़िया चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए बहुत तेज आ रही है कहाँ गया हाँ वो है चलो जाते हैं जाम पहले जाते ओह शिट लगता तो है ग्रांड आ है ये बात है कंटिन्यू करते हैं और ये थी वो जगह जहाँ हम गिरे थे ग्रानी देख रही है भाई ओ बज गए आ रही है भाई बोल रहा कहाँ है छोड़ो ठीक है ओ शायद इधर ही लगता है ओ दरवाजा क्या है ओ इधर कुछ तो है भाई इधर कुछ तो क्या भाई ओके okay. सारे दिन वेस्ट हो चुके हैं कोई बात नहीं दिया अपडेट करना पड़ेगा चलिए इस बार सबसे पहले तो मैं उधर ही जाऊंगा जहां मैं इधर से जा रहा था कुछ तो मिलेगा प्लीज नहीं पीस ऑफ पेंटिंग चलो फिर चिपकाने जाते हैं भाई सकता बुढ़िया जरूर कहियो ये नीचे क्या कर रही थी ये तो ऊपर आती है जल्दी वे तो धोखा देती है भाई चलो कोई बात नहीं कंटिन्यू करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी okay so here we go चलो तो बंद करो ये दरवाजा ओह शिद ने हमें देखा दरवाजा खुला क्या इधर क्या कुछ भी नहीं ओके इधर कुछ तो है विंच चैंडल मुझे लगता है हाँ चलिए मैंने एक जगह देखी थी बेसमेंट जैसा चलो उधर ही देखते हैं मत काम आएगा सावधानी से चाहिए okay okay okay okay okay शोर कर oh, तो कोई बात नहीं फिर भी टाइम है हमारे पास लेकिन एक दिन तो पीस ऑफ पेंटिंग क्या करती थी मैं सोच चलिए कोई बात नहीं कंटिन्यू करते हाँ इधर से कुछ मैंने देखा था कुछ तो हाँ ये हाँ, इधर ही कुछ काम था ओ हाँ तो आ गया चले देखते कुछ तो होगा बाल्टी में घूम रहा घूम रहा है वो उसमें क्या ये क्या कुछ अजीब सा लग रहा है ओ इंजन पार्ट वाह ये शायद उस गाड़ी का होगा चलिए कोई बात नहीं अभी तो मुझे वैसे दरवाजे से निकलना कोई बात नहीं दरवाजे की चीज ढूंढते हैं मुझे तो भूत <gasps> oh oh my God shit oh गुरानी peyele bekler. भागो भागो भागो भागो भागो कुछ तो मिलेगा इधर ओ अभी भी आ रही चलो भाई एक घूमते धोखा दे दिया इसने चलो कोई बात नहीं अब क्या है क्या दूसरा दिन भी है ओ हाँ ये तो लास्ट है ये क्यों है ये कौन सी जगह है ये कहाँ है ये कब है और ये नहीं वीडियो oh, पसंद लाइक तो करना शेयर करना कमेंट करना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं एस्केप भी करूंगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना तब तक के लिए गुड बाय